Salut! Astăzi este despre a dinamiza. În dicționar este a face să devină dinamic, a stimula. Uh, Van Gogh spune așa, prefer să mor mai degrabă de pasiune decât de plictiseală. Și sunt de acord cu el. Uh, eu știu cum îmi dinamizez viața și scap de plictiseală? Uh, pur și simplu căutând emoția de bucurie. Dacă merg să mă joc cu copiii, gata, este emoția de bucurie la pachet. Dacă merg să joc undeva teatru sau film, iarăși sunt fericită. Așa că te provoc să-ți cauți emoția de bucurie și să-ți dinamizezi viața, să se ducă încolo plictiseala. Ceau!